charlas con la muerte Sordo paso a los 20 Solo dime 20 Dime que me vengue Solo y solo cállame Pues no quiero explotarme Solo dime, dime que no es tarde Ya tengo buenos dientes Una sonrisa decente Me faltan motivos para soltarme Quedan las heridas de ayer Por eso dime por qué falle A que no me calle Si todo va bien no sea que busco soluciones Que solo quiero calle Y se me hace chico porque no paro de verme solo dime que se marche Solo y solo quiere quedarse Dime que por las noches se acuerda y por las tardes se castiga con ella Que la cuerda no se tense, ya no me sujeto Digo que no quiero perderme, por eso me levanto y me puse enfrente Voy a escribirlo a ver si puedo comprenderme Solo por la mente de un extraño que conozco Y solo dile que le extraño cuando no me comprendo que me quiero aunque cuando floje Me molesto y no me lo demuestro, solo di Que cuerpo hay uno pero no nos entendemos Solo y solo nos quedamos hasta que duremos Solo digo dime o dile que del odio me retroalimento Que no entiende este cacho, solo hablaremos en otro momento Repítele que no estoy para cuentos Solo dime que mantenga los buenos recuerdos Que no es un grito de socorro, no se angustie Solo que se escuche yo, dime hasta luego